Sabe o povo cigano? Cigano bate o pé, cigano bate o pé, cigano entra na roda pra salvar filhos de fé. Quem vem de lá, quem vem de cá, são ciganos que vem bailar. Cigano bate o pé, cigano bate o pé, cigano entra na roda pra salvar filhos de fé. Quem vem de lá, quem vem de cá, são ciganos que vem bailar. Salve os povos cigano, cigano bate o cigano bate o pé, é cigano entra na roda pra salvar filhos de fé. Quem vem de lá, quem vem de cá, são ciganos que vêm bailar. Salve o povo cigano.